Saluton uh, kai felician Zamenhof antagon al ciui. Lo hodiao estas la tequina de decembro. Kai estas uh, stranga uh, coincido che hodiao estas la unua tago de la dura tru disoligio en Amsterdamo ca in Nederlando do ni sequas la exemplo de la germano facte citie kai do mi estas promenanta por um, por pied iri giuste alla alla universitato al mio laborciambro cune cun valiso char odio ancora mi esperas che mi povas eniri almeno 10 minuto in por ehm, preni calca in libro in char dum quin semainoi mi ne plu povos eniri fisiche la universitatum. tio comprenevole ne signifas che intertempe rigardo dum da canaloi uh, tio ne che mine ne plu laboras char simple oni devas labori retume la tutan tempon cis nun mi estis en la privilegia posizio che quelcai um, ehm, cursoi estis en la construagio de la collegio, facte, sed yes tio estas la afero do eh, pro tio por eh, pretigi min dum citiu eh, periodo kiu dauros almenau quin semainoin mi esperas havi la chanson preni caica in libro nu mi mi racconto salvi poste pretio do, resto con ni con medito con ni tankon Saluton kai bon venon ania nova Zamenhof medito. Hodio estas la Zamenhof tago 2000 dudek. Speciala jaro kai la kalendaro citio estas la nura medito dum la Zamenhof tago. Char la tuta serio dauras exacte unu iaron. No, mi devis electi, iu sense la plei signifan, el tiron, Kai laumi la essenzo de la Zamenhof penso estas humanismo. Do mi legos el pagio tricentri de Knau la comenzo de la declaratio pri humanismo. Mi estas humano. Tio signifas che mi gvidas min en la vivo per la sequanta i principoi mi estas homo. Cae la tutan homaron mi rigardas ciel unu familion. La dividitezon de la homaro en diversa en reciproche malamica en gentoin, cae gent religia in comunumoin, mi rigardas ciel unu e la plei malgrandai malfelicioi, ciu pliau mal pli frue devas malaperi, cae cies malaperi mal aperon mi devas acceladi la mia povo do estas mal facile commenti cae do mi vere ne commentos mi decidis esperantigi spezon de homaranisma prejo ki de unu el mia plei play carai amicoi en la mondo ki unestas esperantisto fakte et li studis la structuron de la lingvo, char li estas mia cun autoro de la libro pri ad posiziei grammaticoi. Temas pri Marco Benini, kiu estas matematicisto. Antau celca iaro, ido antau citiu pandemio, <clears throat> li vercis en citiu momento de la iaro, facte, cae do mi recitos nun cae montros la texton de mia esperantigo de lia pregio. Dankon pro via attento. Gis morgau en la dura tru disoligio, mine plu venos en mian labor chambron dum quin semainoi cae ciel ciam antauen sen fine. Mi credas ira structuro malanta o la culiso de la ideoi mi credas, ie tiu eta, delicata ec flameto, ciu vivas, en la fundo del animo de caicai personoi. Mi credas, ie demandoi, cae ne, ie respondoi. Mi credas, ie revoi, cae ie la freneso, ciu besonatas, por ilin verigi, mi credas. Ie la fido cae respecto de homo cun homo. Mi credas, ie dracoi, demonoi, cae unicornoi. Mi credas i la varma coro de la amicoi forai cae malforai. Mi credas i e curagio cae timo. Mi credas i e la forta bracumo de virino chiun mi amas. Mi credas i e sindono. Mi credas i e doloro cae e la capablo iri pretergi. Mi credas i e vacuo cae i e gia pleno. Eble fin fine ci tio estas pregio, ciò ne? Certe, ne estas pregio al Dio, ne por postuli. Tio estis la commento le Marco, mio amico, cae do de nove. Felician Zamenhofan Tagon!